大家好，今天我要告诉大家，除了三用电表能测出插头有没有电，我还有其他的方法可以检测出插座有没有电哦。让我们继续收看下去。 很简单，你只要对着插头插上去，会叫，就代表电。这样子，它有叫，代表这一个插座有电，非常简单。这个在资源商店买，好像一支一百二十块。还有一个方法，就是。 它然后它这边会连，一个第一个是一百一，第二个两百二，三百八，然后再四百四。时间太短了，我继续介绍其他的工具。接下来我要介绍的是扳手，这个也是在。 资源商店可以买得到，而且它，而而且它的功能，它可以测，它可以转很多，它可以转六到六到十五毫米特的螺帽，看，它这边也可以，这里有好多，这只好像也很便宜，几十块，它一个就有点抵好几十只吧，一二三四五八，大概十吧。 都五分钟，那你要转，如果刚好是这一个位置，你可能会这样子嘛。那这样子转的话，力量可能不够，你可以找一只头来吧，对准这个工具拉上去，然后逆时针旋转，这样子利用这个原理，哦，这样子。那你要转紧，就是顺顺时针的，这样子转转转转转。 工具就是这样。好，再来介绍另一个工具。哦，假设你在外面不方便，想要带一些工具，简单的工具。这个我是在特利屋买的，我已经忘记多少钱。它里面也是很多东西，我把它打开来看。 这里面有内六角扳手，有四支，有五五五 m i l l i m 到这个不知道多少，看不到最小的。然后另外一个，另外一边有最常用的十字几支，还有一字几子，还有那个内六角扳手六 m i i 的。 大概是这样子。好，接下来我要介绍一款水龙头断掉，那个内牙断在里面的处理方法。这个工具叫做反牙螺丝退卸器。其实这个东西，往你在外面机械五金行。 跟老板讲说我要买退牙器，他就会拿这个给你。然后你就说水龙头刚好断掉，他用这个东西就可以处理。啊，我教大家如何使用这个工具。啊，这个工具型号，我把它放近一点。 工具也很简单，它就是利用它这个上面这个角有没有尖尖的，刚好你的水龙头的那个牙不是断在里面吗？你刚好可以插上去，用那个铁锤把这这个退牙器打打进去，卡住这个断掉的那个水龙头，然后再用这个。 刚刚有教的那个螺丝起子，逆时针这样转，这样慢慢转。如果你发现松的话，你就不要继续下去，你再拿铁锤，铁锤往这个往下敲，把它卡紧。卡紧之后，确定没有晃，再继续转，转转转转转转，然后转到大概几圈之后，它就松了，很快那个。 水龙头的那个断掉的内牙就被你被你挑拆拆到这个，它会卡在这上面。这个东西然好刚好有机会分享给大家。好，先这样子，谢谢大家收看。